Co ty masz w tym plecaku? Ktoś mnie dopytywał, powiedział, że jestem nomadem i biuro mam przy sobie. Chętnie spełniam prośbę, może coś cię zainspiruje, może znajdziesz tam coś, co i ty potrzebujesz. Oto mój codzienny pakiet. Około 30 przedmiotów. Jeśli planuję zostać na nocleg poza domem, to dokładam jeszcze kosmetyczkę i bieliznę. Widzisz tu kilka przedmiotów, których pewno nie znalazłbyś u kogoś innego. Na przykład powerbank, który po załadowaniem telefonu czy kamery – Służy też do laptopa. Jest nieoceniony w podróży pociągiem, w którym nie ma gniazdka z prądem, a ja mam roboty na laptopie. Jest też kieszonkowy zestaw wideoblogera do nagrywania w terenie, czyli kamera Full HD, statyw i mikrofon. Obok leżą uniwersalne słuchawki, które mają mikrofon i pasują też do smartfona, załatwiając mi w ten sposób temat długich telekonferencji. Pełna lista przedmiotów ze zdjęcia jest na www.bernard.fruga www.ecom.net ukośnik x137. Jeśli chcesz o coś dopytać lub skomentować, to napisz do mnie na bernardmałpka.fruga.net.